Так, вот мы выехали, ну, уже давненько, часа два уже едем, наверное. Два с половиной часа Спереди два брата-акробата, Тредяков с Хаваном. Я-я! Чача! Наш общий друг Алексей. чача, ну и я. Собственной персоной. Ну, да, я самый любимый, да, самый хороший. Вот, погода сейчас уже улучшается у нас. До этого были дожди, дожди, дожди. Все было черное. Да, да, до Бриналовка. А сейчас уже как-то и настроение даже получше стало. Едем на сухую. И дождя нету, и здесь нету. <laughs> Да, да, да. Под запретом. Ну ладно, мы терпеливые потерпим. Такая погода здесь вышел, да, тогда? Да, да, да. Вот я здесь тогда вот вышел. А, ну да, да. И тут пешочком, кстати, связь хорошая. Ну вот мы подъезжаем. <clears throat> Свои 350 проехали. К отвороточке подъезжаем. она вот как раз и стела. Если честно, то от дома, от моего, ровно 340. А вот э, должен сделать мне комплимент. Я вообще из башки 350 взял. Почти попал. доедем до почтового ящика, будет 350. <laughs> Все. Ура! Не поворачивай, прямо смотри. Дурак, да? Миша камеру повернула, а машина повернула. Я так затылок Андрюхи только снял и все. Ну, теперь от развилки уехали. Лехиного чаю отпробовали. Замечательно все получилось. Саня не ругался, настроение отличное. Доехали с опережением графика. Да, на часик. Я его калибрую, на бля, вот она калибровка-то. Это сейчас сколько у нас? 12 час, да? Начало 12. 23.04. Ну ладно, впереди лужи будем снимать. думаю. А где дорога-то? При... Мы ну, уже не леньги. Мишаня, по реке бросает троллинг. Давай. Хера себе. Я синхронизирую, синхронизирую. Компас. Ищу, ищу, ищу компас. О, ничего себе. Нихера себе. пошли вон. А это что, тут бревно что ли? Вот это, да. Музыка в тему? Абсолютно. <laughs> Блин на ПМ, надо их щенками доставать. Да, слушай, это что-то... Это что-то вообще стабилизатор. Блин. Я взял с собой стабилизатор. А это первая, да, маленькая лужа, да, Саша? Ну, Я... судя по, по этой луже, это тоже будет не глубокая. Ну, ну так та по идее, если. А, короче, так, это длинная просто. Сдурить уже. Это вторая лужа. Нет, это дорог... нет, это лужа, это, это ручей. Это да? подлужик. Просто плохо переезжать этим. А кругом лес, темно и страшно. мишки ходят. Наверное. <laughs> Мишка тут сидит. Он с ними договорится с тесками?